ah ba kehi Ka tulis anak bapak puhujan nihatimi HP pepugeri darah lampa jelu Mampa tersalah-arah darimakung karena rasa dan rumah sana Oma hirup ulah ngalajur nafsu Nu sok mawa rasa kaduh Sing bisa nahan amarah Sangkan hirup bisa merna Hirup ulah rek aing-aingan aku Daek silih tulungan Daek silih bantuan Sangkan karasa nikmatna loba baraya Hidup jembatur teh Es tuning sarua Sajajar saamparan Mangka tongsok boga rasa aing panghurna ga rasapang di sana bisi kasas sararkan rasanya lampa Kdek kasset gelis kelakuan ulah rek pasar lihat dan aturan kudumoga rasa rumahsa panjen teh masih utuhtuduhnya birruk nganjung pulah rek aku Hiruk detik ulah reg je Pongsok goreng sangka katur kasir mending meragap hat orang gesle lebih kamana lampah kurangsalillahi naun nubeslakukle kekurangan anu manfaat ke batu Ungker datang mangsana susah kade ulah rek arah subah sing percaya ke Gusti Suci mantena nubelas welas tur Maha Asih pasti moa ngantep bonngsok kealian keis nepi ke bouga rasa asa terusasan asa diri pam beerna luanttuk nacilaka pemasasan Ni HP kasse keis Mangka sala mentur panjang di dunia. dugi ka akhirat amin